Buenos días, soy Alexandra Mayorga. Yo soy una, señora que se pone las vacunas del, del hermano José Yaguana. Yo soy una persona que quedó con una gastritis feroz. Todo me hacía daño. Y comencé a poner las vacunas, llevo con 10 vacunas llevo poniendo. ¿Cuál era su problema? Yo soy operada de la bicicleta, me dio una pancreatitis en la cual yo quedé con una, una, una fatal de estómago. yo dos veces en la semana que tenía con el cólico y tenía que darme pues, inyecciones para el cólico y correr del doctor porque todo me hacía daño. Comencé a ponerme, y en la segunda vacuna yo veía mi mejoría. Ahorita yo como de todo, a mí no me hace daño nada. Mire que yo no podía comer la lenteja. Quedé con una gastritis, como le digo, yo sufrí una pancreatitis, casi me muero. Mi, salud quedó bien hecha, hecha pedazo. Y gracias al hermano aquí estoy. Soy de San Camilo, de la ciudad de Quevedo. Estoy muy bien, yo le agradezco mucho al hermano. ¿Cómo se siente hoy en día con su estómago, con su salud? le digo que, <laughs> ¿cómo, cómo le digo? Le digo este, yo ya no siento los cólicos, el dolor del estómago se me quitó por completo. En la segunda vacuna le digo, yo vi bastante mejoría. ¿Cuántas vacunas se ha puesto hasta ahora? Yo ahorita llevo 10 vacunas. ¿Ya? ¿Qué le diría a las señores que nos están viendo? ¿Le recomendaría el producto? Por lógico. Yo ya tengo por aquí amigas también, por aquí por mi barrio, que yo les he comunicado. Ellas me han visto más que todo mi salud, como yo quedé. Y ellas me preguntan, vecina, ¿y cómo así usted? Chutica, se la ve bien. Y ahí yo les he conversado. ¿De qué ciudad es usted? De aquí de Quevedo, de la parroquia San Camilo, cooperativa Los Chapulos. ¿Y para qué? Yo aquí mis vecinos, yo también tengo una vecina sí mismo que estaba con un dolor en la rodilla, que si ya se sentaba ya no se podía parar, que aquí están mis hijas que no me dejan mentir. Era, ay, vecina, vecina, póngase las vacunas. Se puso dos vacunas la señora. En la segunda vacuna ella vio, vecina, me han hecho bien las vacunas, sino que ella por, por problema económico, que un hijo se le enfermó, no se las ha seguido poniendo. Pero ella nunca más le dio dolor a la rodilla. Bueno, para finiquitar, un saludo para... Yo los saludo a todos los que me conocen, los que me están viendo y que sigan que esto es algo positivo. Muchas gracias. Muy bien.